Berriro ere, Nafarroa aintzindaria izan da gai honetan. E, Nafarrako datuak edukitzen, e, badakigu, e, estrapolatzen dugu eta badakigu estatu osoan zenbat izango diren. E, gu eskatu genuenean e, lehenbiziko epeko datuak izan ziren mila tapiko, orain badakigu denboraldi osoan nire mila tapiko izan dira eta horregatik ziurtatu aldugu estatu osoan ehun mila baino gehiago badirela. Hori dudarik, eh, dudarik gabe. Lotxagarria da, bueno, PSOEren aldaketa, PSOE heldu bete eh, bere hitza, e, duela gutxi konstituzionalista famatu bat, bere rollo esaten zuen, hau dela una aberrazion juridika el, esaten zuen, eta nik uste dut, bueno, badara mazkigu, amar, urte borrokan, Baina bide honean eh, gaude, orain da eh, eh, edozein agenda politikoan ba, gaia el, hemen dago eta bueno, egin behar duguna da ba, muskildakoak, e, otxagabiakoak egiten duten e, bezala jarraitu, borrokatu, jakinik arrazoia e, e, Ez, e, ez bakarrik e, zea gizarte e, laikoa, gaur oso bitxea da nola kristau asko gehiago eta gehiago etortzen dira onera gurekin e, egotera, e, eta gainera azkatzen dute e, jesukristoren Jesu mezua ez e, zela horrela.